dieser Broschüre von 75 sind 27 Fälle dokumentiert, die aber aus ah. dieser Sicht kamen und nicht entfielen. Mhm. So, das heißt, es kommen welche dazu und es gibt praktisch namentlich, sind mir 35 bekannt, aber ich würde mal sicher sagen, es sind 50, weil es waren noch welche, die einfach aufgegeben haben. Ich, meine grobe Schätzung müsstet ihr noch mal entsprechend, war in den von 72 ja. bis Ende 70er insgesamt bestimmt 50 Betroffene an der LHA